seu Abelardo! Não me olhe assim! Não! Eu sou ligada pelo mais doce dos sacramentos ao mais digno dos esposos. A vida de uma esposa deve ser um sacrifício, uma renúncia, uma purificação. Tem que ser na bananeira. A bananeira é o único leque digno da traição de uma esposa honrada. E é mais brasileiro.